Salutam tio ie, ni vie dio, kai hudia nocte mi est sias per ikio mi volas paroli, char vere, ne nio acasis ci tie en Sidneio, um, en mia vivo, en la novajo, en la interreto, en la movado, feke ne nio acasis, kai por mi es ege malfacile electi temon per ci tiu videoblogo. Do, ansta mi decidis che mi recitus scherzon por vi, kai mi audis ci tiu scherzon antau longe, antau dec iaroi, mi ne scias, sed mi tre shatas reciti gin, gi tre amusas min. Do, jen la scherzo, imago che antau du mil iaroi, Jesuo estas sur la cruzo, ca li estas cruzumita, ca li staras tie tiel, ca tiam, ca vi devas memori che la cruzo estas sur la supro de monto, ca li digatis mal supren, ca povas vidi che Josefo estas um, ce la subo de la monto. Cai tiam Iesuo crias al Iosefo, cai li dides, Iosefo, Iosefo, venu al mi, via signoro besonas vin. Cai Iosefo, quio estes ce la subo de la monto, turinigis, cai vidas, cai Iesuo estes sur la cai li um, blecas al li, Iesuo, mi venas! via sclavo venas al mi, mi nun venas, cae li comensas curi gis la supro de la monto, sed sur voie unu el la romanae gardistoi haltigis lin cae didis, ne, vi ne povis idi al Iesuo, se vi idus tien, mi dehacos unu el viae crudoi, cae Iosefo, quiu esos tre loiala, didis, vi ne povas haltigi min. Jesuo vokis mian nomon, mi devas iri al li, kaj li komencis kuri ĝis al supro de la monto. Kaj kompreneble, la gardisto, kiu parolis honeste, elprenis sian glavon kaj dehakis unu el liaj kruroj. Kaj tio signifas por Jozefo, ke li ne povas kuri. Kaj li falis teren, kaj tiam post momento starigis, kaj comences salti gisul supero la monto de nove kai tiam survoje alia gade disto didis al vi haltu al mi de hakos vian alian kruron kai josefo didis ne vi ne povas haltigi min mi de vas idi al supero chari josef a chari yesu bezonas min kai kompreneble li do nove komences salti gis al supero de la monto kai tiu gade disto kiu parolas honeste el prenis en glavon kai de hakis lian alian kruron kai pro tio Um, Josefo falis teren, kai nun sangis el du truoi en lia corpo multege, sed li ancora volas atingi la superon de la monto. Do, li comences nun rampi sur la tero gis la supro, cae tiam de nove survuie alia gardisto diris, Haltu, al mi dehacos vian bracon, yes, mi hacos, dehacos unu el viei bracoi, cae Josefo, ciu nun esas sur la tero, cae sangas multe, diris, ne, vi ne haltigi min, mi devas iri al Josefo, al Jesuo, mi ne scias mian propran nomon. <laughs> Kai li daudigas um, rampi sur letero, kai la gardisto el prensian glavon, kai dehakis unu el liei bracoi, kai nun, sango estas cie, li sangis nun el tri, tri truoi en la <laughs> corpo, sed li ancora volas atingi la supron, kai li havas nur unu bracon, kai li iras tiel, ah, Ja, ja, ili volas atingi la supron anto oli muratos, ču ne? Sed survoje denove, nove, alia gardisto iris al li, kai diris, haltu, al mi de unu al viei, kai li dimakis, kai li nur hapus unu brakon, kai li diris, nu feke, se vi vere volas proli al vi, bone, mi, iri, mi irigos vin al um, jesu nun, čar šeines, kai gi estes tel grava pro li. Do li prenis li brakon, kai comensas iri al supro del monto, kai kiam ili fin fine atingas la super de la monto Josefo nun estos preska mortinta li sangis tio multe kai li havas nur unu brakon kai li rigardas supren al Jesuo kai diris Signoro on vi bezonas kai Jesuo rigardis suben al li kai diris Josefo Mi povas vidi vian domon de ci tie! <laughs> mitre shatas ti un stultan shertson. Pane min se vi estas kristano, mi ne volas offendi vin, se mi shatas la shertson, cia li estas kaculo. Do a jem se vi shatas ci ti un filmeton, shatu gin, diskonigu gin, abonu mi an kanalu, se vi an ne abonis, ca mi vidos vin ciuen, la veronta filmo, ca se vi ne estos tie, mi vokos vi nomon. <laughs> Kai, se vi sciate se non de mia canalo, kai vi volas helpi min crescigi gin esontetzen, vi povas per nur eta donatso c'è mia Patreon pagio. Necessas nur unu dollaro monate per vere helpi min. To, dankon, kai jen miei subtenantoi.